Bună ziua! În acest video o să uh, vă arăt cum să reglați culbutorii la un uh, ATV de 125, este la fel cu 107, cu 110. Uh, pentru asta o să desfacem acest capac de la magnetou, da? îl desfacem pentru a putea învârti motorul. Așa, Uh, aici este ulița de la uh, care vine exact pe ambielaj, deci dacă dăm, uh, aici avem un 15, dacă dăm cu un 15 învârtim direct motorul. Nu știu dacă se aude, auziți motorul. Așa, vom desface și căpăcelul de sus pentru a vedea semnele de pe volantă. Ok. Acum învârtim până când uh, vedem semnul uh, de pus uh, la punct pentru ca motorul să fie în punctul mort. Ok, mai departe, după ce l-am pus pe semn, desfacem capacul de la culbutori. Aici avem un 17 Ok, am desfăcut capacul. Ok, aici este culbutorul de admisie. Da? Mișcăm de el. Jocul pare în regulă. Vom băga și lera pentru a verifica. Totul este în regulă. Da? Deci culbutorul de admisie este ok. În cazul în care nu era ok, cu o cheie de nou, slăbim, uh, slăbim uh, piulița. Da? Ok. Uh, apoi desfiletăm sau înfiletăm după caz culbutorul acest șurub de, de la culbutor de reglaj, ok. Apoi ținem cu ajutorul patentului și strângem la loc. Ținem pe poziție ca să nu se deregleze în momentul în care strângem uh, piulița la loc. Dar acesta este ok, l-am slăbit doar să vă arăt. Ok, uh, la admisia terminat, putem să-i punem căpăcelul la loc. Uh, același lucru îl facem și la evacuare. Cel de evacuare este jos. Ok. Să facem și evacuarea. În fel, aceeași poveste. Verificăm pare ok. Băgăm și lera. Acesta este slab. După cum observați, avem lera și el încă clănțene. Uh, vom desface piulița să-l mai strângem puțin. Piulița. Mai strângem puțin șurubul de la curbutor. aquí verificăm culera am băgat lera Acum vom strânge șurubul la maxim pe lera. Deci strângem până când uh, lera se poate mișca. După cum observați, în momentul de față nu se mai poate mișca, am strâns prea mult. Deci mai slăbim puțin. uitați, deci aici este perfect. Acum ă, trebuie să ținem cu patentul de vârful de la șurub și cu cheia vom strânge piulița. Ok, am strâns-o suficient. Mai verificăm o dată. Tot este în regulă. Avem puțină mizerie pe aici. O dăm la o parte. Ok, cam asta a fost. Așa se reglează culbutorii. Punem capacul la loc. Apoi capacele de la de vizitare de la volantă și totul este în regulă. Vă mulțumim și nu uitați să dați abonare la canalul nostru pentru a fi la curent cu cele mai noi postări. Vă mulțumim! Ok, pentru că nu se vede foarte bine, o să vă arăt uh, aici pe chiuloasa desfăcută cum, uh, cum se reglează. Uh, deci aici avem capătul de la șurubul de la culbutor. Este un pătrat pe care îl ținem cu uh, patentul și uh, avem o contrapiuliță. Lera trebuie băgată între uh, acest uh, șurub și uh, capătul de la supapă. Deci băgăm lera aici. Imediat să intre. Normal este bine dacă avem o leră îndoită. Am reușit. Ok. După ce am introdus lera între uh, șurub și capătul de la supapă, strângem uh, acest uh, pătrat, deci șurubul, efectiv. Uh, uitați, acum l-am strâns prea rău, vedeți, nu se mai mișcă lera. Îl mai slăbim puțin, încât lera să se miște. Da? Deci nu așa, trebuie să se miște cât de cât lejer între șurub și capătul de la supapă. După ce am găsit poziția, ținem cu patentul în poziția respectivă. Așa și cu uh, cheia strângem piulița. Ok. Apoi mai verificăm o dată. Da? Este ok. L-auziți? Și cam asta a fost.